isaanii itti dabala Gibira Gibira kaffallas waan ta'eef nuti asumaan nu gargaaru. Tokko tokko kennaa jirra makiinaa siin darbu. Makiinaan irra Biddeena koo bana biddeena kooti. sitti beekama hoo ta'e. Kunoo laa ala sabboontoota Bituun dirqama gooftaan siyaa yaadatus taadhis dirqama. Maqaan keessan eenyu? Hin bitattu ayyaana Maalitti hin goone? Ani waadiyaan jira. kana fure be? Akkuma tol shantama dhibbaa dhibba shantama akkanumatti deema ammasitti tolee kaffalta maqaan kee? Gibiratti kaffalta. Eessanii keessa? kaa yookaan biddeen illee ittiin tolchadha. Gibira maal jechaa walii yaaduu qabna akka namummaatti. Ayyee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Irree Keenya. Akkuma beekamu torbeessadiif otoo isin biraan gahiin turree jirra. Viidiyoo qabannee turre isiniif gadhiisuudhaaf otoo jennee jiruuti mudannoo irreechaa wajjin kan turedha. Eh, Viidiyoo kana har'a sinif qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo ayyaana masqalaa wajjin wal qabatu waraabnee turre yeroo dhiyootti immoo anaa mudannoo irreechaa kan jedhu sinif qabadheen dhufa. Isa kanas akka hordoftan asumaan isin affeera. Viidiyoo ayyaana masqalaa wajjin wal kan waraabnee turre otoo isin biraan gahiin kanamneerru jira. Viidiyoo kana har'a siin affeerraa Viidiyoo kanatti bu'aara bashannanaa siin jenna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan ammallee sabiskiraayib gochuu, laayik gochuu hin dagatiina. Turtiin keessan nu waan nu Nagartu. Makiinaa siin darbu hunda tokko tokko kennaarra. Tokko kennaa jirra makiinaa siin darbu. Haara dirqama jechaan makiinaa ni fudhatiin darbe hin jiru. ማለት ያው ለእንትን ለማጋገርም ይሆናል እንጀራ አይሆንም። እሺ Biddeena kooti bara biddeena kooti. Biddeenumaa miti bara ani koora dhaabattee Sitti beekama hoote. Kuno. egaa irraa arga duraatti dhaabattee. Ni fudhattaa hin bobeeffatta. Akkasitti tole abbaa meeqaa shantama kudhan digdam soddoma tumsaa fe'a. Jechaan dirqama kan nama tokko tokko kennaa irraati. Dirqama dirqama dirqamadha. Maqaa kee dirqama lamummaa. Maqaan keenyu? eenyu? Haaraa dirqama. Dirqama. Maqaa kee Tumsaa, Tumsaan jedha maqaa kee Tumsaa birri meeqa saddeettama? Moo afurtama? Soddoma isha, soddoma ture. Kuno, waggaa waggaan gahii, si'aa gahu kuno. Haara hin barbaaduun hin jiru faa. sirra bu'aa akkuma diin akkuma ayyaana sirra bu'aa sirra buuna itoo buu itoo galtee ayyaana waggaa nagaadhaan hin mul'atu. Lakki lakki. ta'u kanatti hin caala afurtama fuudhi. Hin fudhatu risiitii koochi bitu. Baajaajii kan darbutti kennaa tokko tokko. baajaajii darbee hundumaa tokko tokko kennaa jirra Baajaajii asiin darbaa jirtu tokko tokko kennaa irra. Kan maali? Sibboo ayyaana waggaadha. Lammii maqaan kee maqaan kee? Ani wanni wanti dirqama keeti. Dirqama lammummaa jechaadha waan biraa mosee kun amma amma sitti tolle birrii si jijjiiruuf hin danda'a abbaa furtamaa shakana nama biraaf hin kennaa, wayi. Abbaa meeqa sitti tolle? Ani Qeedhaan qaba? Jechaan dirqama kaa kun immoo gibiratti kafalam gibiratti kafalam. Inni bobeessa takaa yookaan biddeen illee ittiin tolchadha. Gibira eh. maal jechaa walii yaaduu qabna kaa akka namummaatti. Hin fudhattu? Kuno. Hoodhu kun. Maal goon? Hin bitatta kaa. Hin bitatta eh. maal jechuudha. Kunoo kootu dirqama nama hunda tokko tokko ayyaana waggaadhaan fudhachuu qaba. Maal jechuun tokko tokko dirqama. Kun qabaddu gati tola isiin kenna yoo bitatte bitatta oofsachuu waan tola fudhadhu. Tola moo fudhadhu? Tola fudhadhu ani koo eeyyama daldalaatti baaseen hojjechaara. Gibira natti lakkaa akka tolallee kenneen nan dhiisa malee hojii isaa. Daara inni bakka har'a kun uffata aadaa kaawwatteerta uffata abbaa gadaa kaawatteerta Cibboon hin bobaane taanaan ayyaana kanaan cibbootti hin bobeessine taanaan bakka. Qabadhu qabadhu kunu qabadhu qabi qabi qabi maqaan keenya. Kunoo la ala sabboontoota Oromoo arraba ah, sumaaf kunoo dirqama kaa bituun bituun dirqama gooftaan siyaa yaadatus taadhis dirqama arraba ah, suma dirqama dirqama kunoo gibira itti kaffala dirqama keessa. yookaan gubees ta'u kan qoraanitti bulee bobeeffata galte. yoo ta'uu baate qoraanitti bobeeffadhu galii. Maanatti bobeessuu hin dirqama keessa. hojii. Bakka gibiran kafala kaan dirqama. Tola fudhadhu illee namni isa hojii akka saari. maal jecha maalti godhaa sitti beekan yaadda qoraan elektirikii fayyadamta Nishi Kana kan bakka kuna. maqaa keenyatti. Maqaa keenyatti siin kutaa Maqaan keenya. Maal godhu waranyee? Maal soorrellee sii kenna malee yookaan ayyaana maal godhuudha? Ayyaana waggaa miti amma hin fudhattu kun abba ayyaana waggaadha sin eegna jabaasi kun maqaan keessan maal goonas Ibira gibira kaffalla. Haara lakki maaliif ayyaana waggaa dha maqaan keessan Aara leechaan qaanuma abbaatiin natti mashaan abbaatiin galmeessa. Hin bitattu kaa'ama ayyaana hoggaamtii booda. Maal ittiin goone? Iddoo fedhaa ta'u wayiin illee namaa kennan nama fira beektanii. Maaliif? birri namaa kennaa. Birri shanillaa ta'u malee namni tokko dhiisee hin jiru. Dhiisaan hin tole kan nuti kan hojjennu biyyaa fi waan ta'eef akkuma namni isatti tole biyyaaf godhaa jira. Risiitii qaba bulchiinsa magaalaadha. Maqaa keessan? Maqaa keessan natti himaa. Maqaa keessan natti Maqaan keessan Birri meeqaa jennaa birri shantamaa jenna Birri shantamaa birrii shantama kuno kuno haaraa lakki bakka kuno birrii shantamaan hin galmeesse kuno reesiiti kan biraas isa fudhattan fudhattan siin bakka kuno nama bira kab kab Waggaa Mootummaatu isin gaafata dhufe risiitiin citeera birrii jennu. Haara lakka. Risiitii koommoo fidaash. Oosaadhaas ishee oosaadhaas. Kunuudha edda duraatii. Sinan Qoraan illee bobeessi Qoraan illee bobeessi. Qoraan bobeessi galiiti maal jechuudha. Maqaan keenyu maqaa yoo maqaa bakka duwwaan godha wayiin birrii shantam. Kuno. ani an biraa gurguruutti ce'e kuno. Hin furattu? Akkuma shantama dhibba dhibba deema ammas maqaan kee. wanti irratti rakkinaan jiru. Shanis kuranis hin tuffadhu waan hin argate. Gargaarsaan dhufee waan bulchiisa magaalaa irraa maqaa kennatti. Maqaa kee. Amma sitti tole. Shantama kuran dhibba. Soddoma. Haadha maqaan keenya. Hinqalladaarroo. Maaliif hin qallada hojii irraan jira koo gibiraan kaffalame ji'a ji'an. Gibiraan jilatti hin kaffala sana namni waggaatti kaffala. Maqaa kennatti. Sunoo. Innis hin gurgurama. Lamaan isa